Hallo, hallo, wir haben gerade Hacker gefunden hier. Mega komisch, die Autos fliegen einfach rum. Jedes Auto, jeder von diesen Ironman-Dinger fliegt einfach rum. Wir wissen nicht, was hier los ist. Ähm, ganz, ganz komische Sache. Hallo, nochmal Update zu allen. Autos sind verbuggt. Bitte What the fuck? Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, lasst ein Like da, wenn ihr das fühlt. Ach du Scheiße, die Autos, das ist einfach nicht mehr normal. Schaut euch das an. Er steckt einfach in diesem Iron Man Anzug drin. Das ist einfach, nee, Epic Games, nee, ja, nee.